Oi, tudo bem? Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Prazer em conhecer você. Tchau. Qual o seu nome? Você é surdo ou ouvinte? Você mora onde? Qual é o seu número do WhatsApp? Música